Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot, começando a série Vai a Port, e hoje nós vamos falar sobre espelhos. Para começar nós vamos fazer o nosso espelho. Eu posso fazer uma superfície separada, no caso aqui eu tenho uma malha inteira. Essa malha tem dois materiais. O segundo material é o espelho. Notem que a é UV dele eu mover só para ele. E eu tento aproveitar o melhor espaço possível dentro de uma imagem de base 2 com a forma do espelho. É importante a gente sempre usar imagens base 2, isto é, 2x6 por 2x6, 512 por 512, em virtude das imagens bastidor serem melhores para serem renderizadas no 3D. Além disso, eu tenho uma câmera posicionada mais ou menos na altura central do objeto. Eu a posicionei mais ou menos na altura dos olhos do personagem. Eu posicionei ela. Cursor to selected. Para obter a posição exata do cursor aqui. Bem no, exatamente onde está essa superfície. E aí criei a câmera aqui, exatamente nessa posição. vou exportar para vocês verem como funciona. Câmera, mesh, triângulos, Então essa estrutura básica que ele já importou aqui, eu vim aqui adicionar um viewport. Em seguida eu vou pegar a câmera vou reparentar ela neste viewport. Eu vou vir aqui criar um script na raiz. Agora vou mostrar ela pronta em cena. Aqui essa estrutura que nós acabamos de criar, né? Observe que no vai um port ele vai renderizar toda a câmera que estiver aparentada a ele. Isso vai renderizar para dentro de uma imagem que nós vamos definir aqui no render target. Vamos ativar o render target. Vou ativar o GNMP Maps, útil para espaços 3D. All Word nós não vamos ativar. O Rect é importante. Se eu quiser um espelho menor, que não tenha muita importância em cena, eu posso usar o 256 por 256. Aqui eu estou usando 512 por 512 para ter uma melhor resolução. Devem levar isso em consideração porque às vezes uma tablet pode ter menos desempenho renderizar isso. Aqui você sempre pode deixar 0 e 0. Isso aqui são as medidas do nosso render target. Outra coisa importante no espelho em jogos é que você deve usar sempre um espelho em lugares que não exista muita geometria. Por exemplo, aqui temos uma câmera. Essa câmera, como ela está no Viaport, ela vai ser renderizada antes da câmera principal que está no nosso personagem. Isso quer dizer que ela vai renderizar toda a cena que estiver atrás do personagem. Atrás do personagem estiver uma cena cheia de árvores, montanhas e muitos polígonos, isso vai consumir processamento. Então é sempre bom que vocês usem um espelho em posições estratégicas do jogo, por exemplo, quartos, ambientes fechados, corredores, banheiros, ou de repente algum lugar que seja importante para a trama. É um elemento muito bom para compor cenários, mas é um elemento dispendioso quando mal usado. Ativar essas opções aqui do Viaport, nós vamos aqui agora ao nosso script. Aquele script automático que criou, eu vou adicionar duas variáveis, que é a câmera e o cam offset, que é a posição original da câmera. Na função read, eu vou atribuir a nossa câmera que está no viewport essa câmera aqui. Vou criar uma variável de textura que vai pegar a textura renderizada pelo viewport. Depois eu pegar o nosso essa malha Lembra que eu falei para vocês que ela tem dois materiais? O primeiro é a moldura do espelho em si e o segundo é o espelho. E aqui no material referente ao espelho, eu tenho um shader feito por mim mesmo. Ele é um shader que pede uma textura. Só isso que ele faz. Essas duas linhas de código aqui. Aqui está marcado Face 1 e Face 2. Para nós isso é o índice 0 e índice 1. Sempre nós lemos isso a partir do zero em programação. Então vou pegar nossa malha, vou pegar os meshes dentro dele, vou pegar a surface de índice 1, como eu falei, o 2 lá é o 1 aqui. Vou setar um parâmetro do shader dela, parâmetro do vinho, e vou atribuir aquele textura que eu acabei de pegar do Viaport. Só isso. O canv 7 vai ser a posição de translação da câmera, a posição dela no espaço. Uma coisa importante no viewport é que ele sempre trabalha com o próprio sistema de coordenadas. Então, se eu reparentei essa câmera para dentro do viewport, todas as coordenadas dela eh, estão zeradas em relação a todas as outras os objetos de cena. Tipo, a cena principal ela está num vanport, que é a câmera que segue o personagem. E essa câmera está em outro vanport. Tudo tem seu próprio zero. É, são os mesmos zeros, mas esse aqui está totalmente desincronizado com a câmera que está no personagem. Por isso que eu preciso pegar algumas variáveis extras. Em seguida eu pego a câmera. Nós temos aqui no report eu vou reposicionar ela. Porque a partir do momento que essa cena veio em port, as coordenadas delas foram zeradas. Eu vou pegar a, cam a posição que está o nosso espelho e posicionar essa câmera simplesmente usando a função xform. Pronto, a câmera foi reposicionada a uma posição diferente, mas é a posição que está o nosso espelho do set true para ele ativar a função de processo. Essa parte aqui é, é opcional. Eu vou pegar a posição da câmera principal, que geralmente é a câmera que está no personagem. Vou calcular a posição dela, usar o dot product para des descobrir se essa câmera está apontando para nosso espelho, ou seja, se o personagem está olhando para o espelho. Se ele não estiver, eu paro o processamento por aqui. Agora isso aqui é importante, isso vai fazer a câmera do espelho funcionar. Eu vou pegar a câmera principal, a posição dela. Vou subtrair da posição do espelho. Na câmera, eu tenho uma função chamada Look At, onde eu pego essa posição que eu calculei aqui, menos o offset da câmera que eu tinha sido calculado previamente, e passo para ele um vetor com a direção de cima, que sempre vai ser esse aqui. Isso vai fazer com que a câmera passe a olhar para a direção que está a outra câmera, que é a câmera do personagem. Aí o personagem pode se mover livremente toda vez que o frame for renderizado ele vai executar esse processo aqui e vai modificar a posição da câmera para que ela olhe para ele. Então o personagem vai poder se ver refletido no espelho. Isso aqui é o pulo do gato da câmera, do espelho. E o resultado Vocês podem ver a resolução de 512 por 512 é uma resolução muito boa. E é isso aí, até a próxima.